KRS Beat. hit a bitch, boom. بمب کنده همه خوردن و نمده زیز و نباشم مهم نیست و بلند میشه دوده کنده خیلی ها همه زندگیشون داره من میچرخه شیرینی خوشید مچه عمره خواه مرمور میشه پوستشون باید جمله پوستشون مثل پوست مرغ منو میبینن و خود خود میکنن تر از زبون مرغا ماجی دقیقا خوده با مقایس کنی مثل ماهی تو تنگ حاجی مثل توسه تو عمد لغمه میکنه هرکیو که کلش بده به خورمه میذارم تومه خیلی ها توی دامه تو چی؟ یه هشدار دیگه است خیلی ها میخوان عین من باشن به کنن الفبام سر کار میمونن اتش سفید میکنن و میشنن مثال چین میشن تا میشن از سر بام خیلی ساده اصلا من تو چشه کسی گرفت؟ گوش نمیده کیه اصلا فرق نمیکنه زندم یا مرده یا آدم معمولی که فکر میکنه برده ولی حقشو نظام خورده جزی از کلی موش آزمایشگاهی تند میرم تو ولی تو میزنم به مقصد میزنن از طریق مجید از بود رو عوض کن اگه دنبال فوتبوری یکی ماهی نداره وقتی به جز سنام داری چاره هیچ جانی نداره هیچ دادگاه قاضی نداره منم یه قربانی که پارتی نداره شادی نداره حالی نداره هیچ فرقی با های عادی نداره و حل بدیم ماشین باتری نداره یه پیکان فرقی با آردی نداره من کیم یه جونه بری که با طبیعت دره دور جمعی از شهرش واسه زمینم زهره او کرده با شهیدن گرمش آره توی حیونا اینه بشر منقرض بشه تقریبا نستش من کیا کیم که گوش با دو گوش که به هیچ که نمیده گوش کرمی یه کله بوف نداره تو چست یه ذره هوش گوش در میاد وقتی میمیره بعدش هم میزنه کر میگی به شوش نزن که نمردم نزن انسان نه انرژی این بلن زندان هم سپتی رو کنه ایک پر نکته است جلو چشم گنده است ولی جلو خورشید نقطه است گوشید کفته است یکم اگه عکسشان دور عمرم ببینیش خورشید چی شد بس ریسکی بیشتر این دنیا برم دیگه بر نمیگردم دو طرفه نیست بیلیتم مرچ پیش بریم و میختر میشه خیلی پیچیده است من کیم که توی لحظه همه چی هستم ولی هیچی نیستم هیچ کس Hey, hey, time مثل تو ادبیات کارا میاد میشتم ترا میگه ای بل سنگین تر اترفی که همت در دیوارا به گرفیتی زنن خیابونا لفظامو حفظن قافیه شما رو خیلی تو خب، گل دو دو تا میکشم بهم میگه شنرال دو گل دو شعار حالی می اگه کیم مگه میخوام جوونم ولی پیر کار دنیا تو پسیر پا میرم جلو سینی جاد با دیده باز بی غاب من کیم که هر قانونی میدید لغت میکرد نمیشه بود توی اقلیت نه شاعر جیر کار نکنم این تفکر ما نرفتیم زیر با ترجیح میدم یه وحشی باشم تا شیر رام یاور همیشه مومن نرفیق نیمه راجبونه که بستنش ولی میشکنش چه باز پاهنهای پنجره ها پیسا ولی نیمه جای مریض مغزی گشت هستی در کیرم و تمام شمسی سرزمین رو نقطه صفر منفی یعنی مهمی مکی هم مکیم هم حالا جامعه از عوامل غربی کل سیاه از توابع شرقی آسر خرد جمعی برا مثل تختی بدن تر از علی پروی ولی فنی ما کانون صرف تربیت اصلاح شده با تیغ تبدیل بوی باروتی از نسلون گرمی محصول جنگیم میلای ارزونی ها خوب بگردی تو حراجی مثل وهابیا منجیلم با یه اهالیاش صدری به زنجیر یعنی وقتی که هر روی شمشیر داره میشه با دستمال تشویق هنر ابزار ترویج آش یخ همراه احکام تشکیل من هم که بندم شرمندم یادم رفته لبخندم دست به تو مرماق میاد اسرائیل سر وقتم زوال والدون تاریخ تاریخ میشه قلبم خون میزند چشام بیرون محتاج یک پاس جون بین فقیر و غن قبلم کوتاهی حافظه عموم من نقصم نقص عامل سقوط ببین اصل من یه باکره فاش با سلو تو Ciao la corte Iniziano le più hit bitch con pim Tre lune, beige ارزل ارزل که تستا من از و شکی جیرن کم کمی کری منزل غروب اون سر زیر منزل هر میاد جمع من سر سیم مکاره نبینم به پلکی اولی مطاله میدونی که ترونه بطاله به مطاله نداره حسابش داری بطاله نوازنده یادات قطاله مینوازه اصلا ما میدو میدون میگیریم تو تهرون که به بافند مقاله همه میگفتن که محاله تو هم تبار تبارته میاد کرن کش در حال سکس تبکار و ترانه کف کف هواده منم فقط شست و میمالم به سبابه طلب ما کلانه شبای تهرون چه شبای مرموز بیریم دور دوره نگشت به نمو ببو ببو ببو ببو شبای تهرون هوا تفه یخ بندون رد بودی که ندارن نفای مطبوع بدبو بدبو بدبو بدبو شبای تهرون داشت خدا رفتون بپنش به زخات سر به کاری مستون تهرونه گورستون رویا باز گوش بده به گروه سرود مردا تو که نمیخوره گروه به مورد ها سوزی این رو الباقی پر بود تا مدت تهرون مفت موف برا مچ قفل لبا جوونه دادن مخو خب مشتبا تو تلخو نیست مفت بازن رو برترات اگه داری کم بود میجی با تو تر تماس زمان سی زیباز بزه خوب روز قصاص تا تهرون نیمو دم تو تون بانمون یک یک سر چه سر دنبالمون چطونیمون تف خیابون وزه سواری کرون ما هم که تو تراس جرم به حراس دست بندون پشت ندارن نفل من بس بو بد بد بو بد جبه ترونش خدا رفتون بپنش به زرات زر برو دو برو سه برو درسته برو که خودم تای گشتم گرسنه شده قلومه پروژه ترون قروبه اوخ میزنه بنجل اونقه عمره نگیری چی میگم تو اون قیانوس تا قلوبه شبه تر شبه مخصوص میریم دور دور نگشتن رمون بب بب بب بب شبه ترون هوا کف یخ بندون اتباتی